i Mózg paruje mi od liczb Co mogłem wiedzieć, byliśmy dzieciakami Wydawaj przy mnie pliki, ściągaj przy mnie stringi Ja miałem pewnie 9 lat, a już miałem linijki Często siedzę w studio, w głowie siedzę w mojej willi Ciągle przy kroku mam ślady jej śminki Jak jej Oznaka mężczyzn jest w sieci, więc upewnijcie się, że obejrzycie ją z milion razy. Podajcie to wszystkim swoim znajomym i tak dalej.